नमस्कार मित्रांनो मराठी गुरुजी या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे तर मी मंगेश सोनळे आज आपल्याला सांगणार आहे की पेटममध्ये पंधरा रुपये कसे ॲड करायचे ते बी फ्री जर आपण न्यू युजर असाल तर तुमच्यासाठी खास ऑफर आहे तर पंधरा रुपयेमध्ये फुकट पेटम देत आहे तर चला मग मी सांगतो पहिल्यांदा आपण पेटम ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि साईन इन करा मग नंतर ॲड मनीमध्ये जा ॲडमध्ये मध्ये अमाऊंटमध्ये पंधरा रुपये टाका अहो प्रोमो कोडमध्ये जा फ्री फिफ्टी टाका कॅपिटलमध्ये फ्री फिफ्टी टाका सॉरी चुकाले एक मिनिट कॅपिटलमध्ये free F R E E कॅपिटलमध्ये फिफ्टी वन फिफ्टी तर प्रोमो कोड ॲड करा congrats successfully cashback fifty will be credit in your account within twenty four hours after successfully complete तरी म्हणतो फक्त तर लगेच येतं तर हे बघा झालं ऑर्डर समोरमध्ये सक्सेसफुल म्हणून येतं मॅसेज बी आला सक्सेसफुली आला बी तर अमाऊंट फिफ्टी हो का order Paytm as add fifty rupees in your Paytm wallet for order I D promo code तर आतापर्यंत आपल्या मराठी गुरुजी या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केल्यावर आपण या चॅनलला सबस्क्राईब करा तर आजच मी टेक्निकल काही गोष्टी तुमच्यासाठी आणेन तर सबस्क्राईब माय चॅनल आणि थंब करायला विसरू नका धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र